स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमोर राई युट्युब च्यानलमा म हुँ Saimor Rai founder and CEO of your own internet business platform Simon zone dot com यदि पहिलोपटक तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस् यदि भिडियोलाई मन परेको खण्डमा तपाईँले डेफिनेटली आफ्नो नयाँ एन्टरप्रेन्यर स्टार्ट गरिराखेको भर्खर स्मल बिजनेस हाउजेसहरूलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ करेन्टली डिफ्रेन्ट क्याम्पेनहरू चलिरहेको छ विशेष गरेर पेन्डेमिकले यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दा आजको जुन डिजिटल इकोनोमी चाहिँ पाँच वर्ष दस वर्षको इकोनोमीको धेरै पछाडिको इकोनोमीलाई चाहिँ धेरै अगाडि तानिदिइसकेको छ सो विभिन्न work from home online work जस्ता क्याम्पेनहरू तपाईँको चाहिँ फ्रिडम बिजनेस जस्ता क्याम्पेनहरू आज मार्केटमा रन भइरहेको पाइन्छ र तपाईँलाई आज म अलिकति गाइडेन्स गर्नेछु राइट त्यस्तो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लाइक तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै राइट त्यो सँगसँगै हामी पनि हाम्रो टिममा पनि काम गर्छौँ राइट साइमोन जोन डट कममा जुन चाहिँ हामीले मोस्टली चाहिँ एफिलिएट बिजनेसमाथि चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ र I really love the affiliate business model so म आज चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क तपाईँलाई सेयर गर्छु तपाईँहरूले नोट गर्नुहोला नोट गरिसके पछाडि यसलाई अझ मनन स्टडी गर्नुहोला देन आफ्टर तपाईँलाई चाहिँ मन परेको खण्डमा डेफिनेटली भिडियोलाई सेयर गर्नु होला राइट सो म फिफ्टिन फ्रेमवर्क्स तपाईँलाई दिनेछु फिफ्टिन पन्ध्रवटा फ्रेमवर्क्स जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट काम गर्दा चाहिँ अथवा अनलाइन यो एफिलिएट बिजनेसमा काम गर्दा चाहिँ के के बेनिफिट्स लिन सक्नुहुन्छ फाइदाहरू के के उठाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसको चाहिँ फ्युचर के छ र त्यो सँगसँगै अहिलेको सिनारियो चाहिँ कसरी चाहिँ रन भइ भइराखेको छ त्यो विषयमा चाहिँ आज हामी बुझ्ने बुझ्नेछौँ राइट सो नम्बर वान भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि समय सापेक्ष अरू सँगसँगै हेर्न आफू र आफ्नो परिवारलाई अरूभन्दा पछि नपार्न राइट भन्नुको मतलब तपाईँको चाहिँ तपाईँले यदि टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नुभयो भने नि यदि यो अनलाइन एफिलेट एन्टरप्रेन्यरसिपलाई एडप्ट गर्नुभयो भने नि तपाईँ डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीसँग डे बाई डे अपग्रेड गर्नु हुँदै जानुहुन्छ राइट टेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री डे तपाईँको चाहिँ अपडेट हुन्छ राइट विशेष गरेर डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू डिफ्रेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू तपाईँको चाहिँ इभन दो तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्रामकै फिचर्स भनौँ ब्लगकै फिचर्स भनौँ तपाईँको चाहिँ पिन्ट्रेसको फिचर्स भनौँ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट यो लिङ्कडिनको ट्विटरको रेडिटको वाट्सएपको भाइबरको एभ्री डे अपग्रेड हुन्छ राइट आजको समय भनेको जो चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ नि त्यही व्यक्ति नै अगाडि बढ्ने हो सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले यदि यो बिजनेस मात्र स्टार्ट गर्नुभयो भने नि एफिलिएट मार्केटिङमा एभ्री डे तपाईँको अपडेट चाहिन्छ एभ्री डे अपडेसन हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ एभ्री डे हरेक सोसियल मिडिया साइट्सहरू तपाईँले चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ समय सापेक्ष तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ राइट जस्तो कुनै कुनै फर्मुला यस्तो हुन्छ कि लाइक हामीले तपाईँको चाहिँ म्याथमा सेभेन एट नाइन टेनमा पढ्दा A A plus B is whole square is equal to something something something भनेर चाहिँ त्यो फ्रेमवर्क त्यो फर्मुला हामीले पढ्थ्यौँ हिजो पनि त्यही थियो आज पनि त्यही छ र भोलि पनि त्यही हुनेछ तर तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजी डिजिटल इकोनोमी भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी रहँदैन हेर्नुहोस् हिजो फरक थियो आज फरक छ र भोलि फरक हुनेछ र जसले चाहिँ यो फरक फरक यो इकोनोमीलाई यो फरक फरक सिचुएसनलाई एडप्ट गर्न सक्छ त्यही व्यक्ति चाहिँ भोलिको एउटा डिजिटल मेलिनियर भन्ने सो त्यो कारणले गर्दा म यही भन्छु कि तपाईँ आफू अगाडि बढ्नु भनेको पनि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउनु राइट सो त्यो कारणले गर्दा नम्बर वान बेनिफिट्स भनेको चाहिँ तपाईँको एफिलिएट बिजनेसको फाइदा यो हो सेकेन्ड बेनिफिट्स एफिलिएट बिजनेसको भनेको चाहिँ आफ्नो र अर्को व्यवसायलाई वृद्धि र विकास गर्न राइट आफ्नो मिन्स तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङमा सिम्पली के सिक्नुहुन्छ भने आजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा तपाईँको चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङ एउटै हो राइट सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मोस्टली अझै पनि नेपालीहरूले युज गर्ने भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ यानि कि फिजिकल मार्केटिङ पनि भनेर भन्छौँ यो बिचमा भास्ट डिफ्रेन्स छ हामीले विशेष गरेर एफिलिएट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्छौँ राइट डिजिटल मार्केटिङ एउटा भास्ट सब्जेक्ट हो होइन जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडर्न मार्केटिङलाई रिलेट कन्टेन्टहरू हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट यो मोडर्न मार्केटिङलाई चाहिने साइट्सहरूको विषयमा हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको ट्याक्टिक्सहरू स्ट्राटेजीहरू हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ राइट सो यदि यो स्टेप्समा हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ एउटा चाहिँ फास्ट च्याप्टर सिक्छौँ right? Facebook, Google, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Reddit, WhatsApp Viber blog website होइन यो साइट्सहरूको विषयमा हामीले सिक्छौँ सो त्यो सिकिसके पछाडि यदि कुनै बिजनेस हाउसेसले तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ स्पोन्सरसिप गर्न सक्छ तपाईँ तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्नु हुनुहुन्छ राइट तपाईँसँग त्यो स्किल्स भइसके पछाडि त्यो सँगसँगै त्यो स्किल्स तपाईँसँग भए भइसके पछाडि आफ्नै स्टार्टअप सानो स्मल एन्टरप्रिन्यरसिप अथवा स्टार्टअप गर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ नेक्स्ट स्पिडमा नेक्स्ट स्केलमा तपाईँले चाहिँ लान सक्नुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा सेकेन्ड बेनिफिट्स भनेको चाहिँ यो हो र third benefits affiliate online affiliate बिजनेसको बेनिफिट्स भनेको चाहिँ जुनसुकै समय र जुनसुकै ठाउँमा बसेर काम गर्न चाहिँ यो एकदमै एकदमै राम्रो कुरा हो राइट आज एफिलिएट बिजनेस बिजनेस वर्ल्डकप विभिन्न ठाउँमा बसेर डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूबाट एनी टाइम गरिराखेका छन् राइट सो त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ कुनै एउटा फिक्स ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो साइमोन जोन डट कम पनि विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट गरिराख्नु भएको छ दुबई यु युएसए तपाईँको चाहिँ मलेसिया कतार यो ठाउँहरूबाट पनि गरिराख्नु भएको छ अस्ट्रेलिया राइट त्यस्तै डेफिनेटली नेपालको विभिन्न भूभागहरूबाट त गर्ने नै भए एफिलिएट बिजनेस भनेको चाहिँ फ्री फ्रिडम बिजनेस हो संसारको जुनसुकै ठाउँबाट चाहिँ गर्ने बिजनेस हो राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस छ नि तपाईँको चाहिँ नाइन टु फाइभ जब जसरी नै एउटा फिक्स टाइम फिक्स यति नै आवर्स गर्नुपर्छ भन्ने छैन राइट एफिलिएट बिजनेस तपाईँले मर्निङ टाइम टु आवर्स गरे पनि हुन्छ एट द इभिनिङ टाइम तपाईँले चाहिँ आफ्नो जब सकिसके पछाडि टु टु थ्री आवर्स गरे पनि हुन्छ एनी टाइम तपाईँले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा मलाई मनपर्ने फिचर मध्ये यो हो कि लाइक पिपुल हामी मानिस भइसके पछाडि चाहिँ एउटा विनिट फ्री फ्रिडम राइट फ्रिडम धेरै जसो मान्छेहरू फ्रिडमको लागि काम गरिराखेका हुन्छन् राइट सो लोकेसन फ्रिडम छ टाइम फ्रिडम छ एनी प्लेस तपाईँ जानुहोस् राइट तपाईँको चाहिँ एक लाख दुई लाख कमाउन कुनै पनि कुनै पनि चाहिँ समस्या छैन त्यो कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ लोकेसन्स यहाँ चाहिँ जुनसुकै ठाउँबाट बसेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एनी टाइम तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स द बेनिफिट्स तपाईँले यो बेनिफिट्स उठाउनु होला र अर्को फोर्थ फोर्थ बेनिफिट्स भनेको अरूले गरे जस्तै अफलाइन हार्डवर्क भन्दा नयाँ शैलीमा रहेको चाहिँ अनलाइन वर्क गर्न यसले सिकाउँछ यसले चाहिँ मद्दत गर्छ राइट एज अ हाम्रो नेपाली कल्चरमा मोस्टली चाहिँ के के छ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल कन्सेप्सन ट्रेडिसनल कल्चर छ नि त तपाईँको चाहिँ आमा बुबाले जे गर्यो अथवा विभिन्न आफ्नो ट्रेडिसनल पुर्खाहरूले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त लाइक होइन एग्रिकल्चरमा हेरौँ होइन डिफ्रेन्ट सिनारीमा हेरौँ तपाईँको जे छ त्यही गर्ने एउटा चाहिँ शैली छ तर एफिलेट मार्केटिङ अथवा अनलाइन मार्केटिङ यो प्लेटफर्मले के सिकाउँछ भने हरेक कुरा चाहिँ अब चेन्जेस हुँदैछ त्यो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ हिजोको समयभन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछ क्या राइट सो त्यो कारणले गर्दा त्यो एउटा स्मार्ट वर्क हो राइट जस्तो तपाईँको चाहिँ टेन टु फाइभ तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ twenty twenty hours eighteen hours काम गरेर पनि स्टिल कति हाम्रो देश चाहिँ देवीको रेखा त right they like to do hard work मात्र काम गरिसके पछाडि त्यही मात्र देख्छ नि त तर स्मार्ट वर्कहरू कति छन् त राइट तपाईँ ब्लगिङ गर्नुहोस् तपाईँ युट्युबिङ गर्नुहोस् तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् तपाईँ डिजाइन गर्नुहोस् तपाईँ तपाईँ चाहिँ लाइक डेभलप गर्नुहोस् यो स्मार्ट वर्क यसलाई भन्छु सफ्ट स्किल्स सफ्ट स्किल्स तपाईँले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गरिसके पछाडि सिक्न पाउनुहुन्छ एफिलिएट बिजनेस मोडलमा त्यो स्किल्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ इन्टायर फ्युचर तपाईँले स्मार्टली तपाईँले चाहिँ मनी मेकिङ मोडल्सहरू चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ राइट सो फोर्थ यो चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको फाइदा हो अब फिफ्थमा म तपाईँलाई सेयर गर्छु लाइक नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ छ सात लाखको लगानीमा सामान्य लोकल बिजनेस गर्नुभन्दा सानो लगानीमा नेसनल र इन्टरनेसनल कम्पनीहरूमा काम गर्न यसलाई चाहिँ ठुलो मद्दत गर्छ हेर्नुहोस् राइट तपाईँले नर्मल्ली स्टार्टअप गर्नुहोस् आफ्नो लोकल बिजनेस सुरु गर्नुहोस् तपाईँले आठ लाख दस लाख पन्ध्र लाख इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र एट द तपाईँलाई थाहा पनि छैन कि त्यसले चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ आरओआई दिन्छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट दिन्छ अथवा त्यो तपाईँको बिजनेसको स्पिड के छ स्केल अप के छ तपाईँको चाहिँ एक्सपान्ड के छ त्यो त्यो पनि मोस्टली मान्छेहरूलाई थाहा भइराखेको हुँदैन राइट त्यत्रो धेरै लगानी गरिसके पछाडि र नर्मल्ली पनि इट टेक्स टाइम कि टु टु इयर्सदेखि फाइभ इयर्स त्यो रिकभर हुनको लागि त्यो लगानी रिकभर हुनको लागि it takes time but affiliate marketing एउटा सानोभन्दा सानो अमाउन्टमा तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर तपाईँ फिजिकल प्रडक्टमा गर्नुभयो भने तपाईँको फिजिकल प्रडक्टमा एकदमै विदाउट तपाईँको चाहिँ टेक्निकल स्किल्सहरू छ जस्तो डिजिटल मार्केटिङको मैले कुरा गरेँ डिजिटल मार्केटिङको स्किल्स छ भने तपाईँले चाहिँ फिजिकल प्रडक्ट रिलेट विभिन्न फ्री साइट्सहरूबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ राइट यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ स्किल्स चाहिँ आवश्यक छ यदि हाई टिकटमा एफिलिएट गर्नुहुन्छ भने मोस्टली चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्ट तपाईँको नर्मल्ली थर्टी फोर्टी अथवा वान लाखसम्मै भनौँ न लेट सपोज टु लाखसम्म तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट जान्छ भने नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट इन्कमले अथवा सेकेन्ड इन्कमसम्मले सबै रिकभर गरिसक्छ र तपाईँले लाइफ टाइम तपाईँले यहाँ बिजनेस गर्न पाउनुहुन्छ राइट मेरो केसमा पनि यही नै हो like I I invested around सुरुमा like one two lakh invest गरेको थिएँ र uh, uh, अहिले अल ओभर हेर्ने हो भने we made over one crore टिममा हेर्ने हो भने वान करोड ओभरको टर्न ओभर देखिन्छ सो त्यो कारणले गर्दा विशेष गरेर I most love high ticket relate है तपाईँको चाहिँ लो टिकटमा अलिकति धेरै झन्झट धेरै दुःख होइन धेरै कुराहरू हुन्छ अलिकति थोरै पचास साठी हजार एक लाख इन्भेस्ट गरेर तपाईँले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी पाउनुहुन्छ एफिलिएट बिजनेस चाहिँ एउटा म चाहिँ युनिभर्सिटी हो भन्छु तपाईँहरूलाई सो त्यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ सानो लगानीमा चाहिँ ठुलो ह्युज अमाउन्टको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिजनेस गर्ने प्लेटफर्म हो affiliate business normally Simon John dot कमले हामीले पनि तिन सेभेन्टी एटी नाइन्टी पर्सेन्टसम्मको commission we provide our next जेनेरेसनको साथीहरूलाई नेक्स्ट एफिलिएट बिजनेस गर्ने साथीहरूलाई right so that's the benefits यो फाइदा उठाउनु होला सिक्समा भनेको चाहिँ आवश्यक तपाईँले तपाईँ हामीले चाहिँ लाइक फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब चलाएर बिताएको समयलाई चाहिँ आम्दानीमा परिवर्तन गर्न राइट के छ भन्दाखेरि we mostly use Facebook Instagram LinkedIn यो साइट्सहरू युज गर्छौँ युट्युबहरू युज गर्छौँ टिकटकहरू युज गर्छौँ तर हामीले यसलाई इन्जोय नर्मल्ली त्यो समयको समयलाई चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि मात्र युज गर्छौँ त्यसलाई रमाइलो पनि मानिँदैन त्यसलाई रमाइलो पनि भनिँदैन रमाइलो भन्नुको अर्थ त यो हो कि तपाईँ इन्टरनेसनल्ली लाइक टुर जानुहुन्छ तपाईँले आफ्नो चाहनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो सबै कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ त्यसलाई रमाइलो भनिन्छ जस्तो लाग्छ सो हामी चाहिँ तपाईँले युज चाहिँ फेसबुकले तपाईँलाई युज गरिराखेको छ तपाईँले फेसबुकलाई होइन तपाईँलाई चाहिँ युज गरिराखेको छ युट्युबले तपाईँले होइन तपाईँलाई चाहिँ युट्युबले युज गरिराखेको छ बट बट के छ भन्दाखेरि साइड हसल तपाईँले एफिलिएट बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने यो साइट्सहरूलाई तपाईँले मजाले चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यो साइट्सहरूमा मजाले बिजनेस एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ राइट यो समयलाई पनि हामीले चाहिँ नर्मली इन्टरटेनको समयलाई चाहिँ एउटा इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ परिणत गर्न सक्नुहुन्छ that's the benefits right so त्यो कारणले गर्दा डेफिनेटली फेसबुकको इन्कम वेस्ट तपाईँको चाहिँ लिङ्क इनको इन्कम वेस्ट ट्विटरको इन्कम वेस्ट युट्युबको इन्कम वेस्ट ब्लगको इन्कम वेस्ट रेडिटको इन्कम वेस्ट पिन्ट्रेस्टको इन्कम वेस्ट इन्स्टाग्रामको इन्कम वेस्ट यो सबै मैले चाहिँ वान बाई वान सेरिज मैले चाहिँ ल्याउँदैछु तपाईँहरूलाई कसरी कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ इभन दो एफिलिएट मार्केटिङ गरेरै मात्र पनि कसरी तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ म ल्याउँदैछु तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने प्लिज टाइप गर्नुहोस् टाइप गर्नुहोस् कमेन्टमा एफिलिएट भनेर टाइप गर्नुहोस् right so it's the benefits it's the benefits तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया साइट्सको चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ सिक्स अब सेभेनमा